önemli sınav öncesinde ortaya çıkan sivilcelerin yarattığı o stresin karşıtıyız. Çünkü biz sivilce karşıtıyız. Klinik olarak kanıtlanmış formülleriyle Neutrogena senin yanında, cilt problemlerinin karşısında. Neutrogena, dermatologlarla birlikte geliştirildi.